Kannst du dir das vorstellen? Kein Auto auf der Kantstraße. Wir sind hier auf dem Ach. Kaiserdamm. Ach so, Kaiserdamm ist das. Bismarckstraße, Bismarckstraße, da Mensch. Haben wir noch ein paar Straßen noch? <laughs> Gut. Geht's gut? Jo. Angekommen. Genau. Und jetzt nochmal eine Runde zum Brandenburger Tor, ne? Ja, ich fürchte, dann kommen wir nicht durch. Ja, wenn, dann müssten wir nur mit den Rädern, oder? Zu Fuß. Fahren geht nicht, ne? das war's mit der Sternfahrt heute. Wir sind ein bisschen über, den, über die grüne Party gelaufen, etwas getrunken, etwas gegessen. Ja, schön heiß hier. Aber wie? Jetzt geht's nach Hause. Ab durch den Tiergarten nach Hause. Bis dann. Ciao.